eh eh, eh. uh uh uh uh uh oh, ya ya ya <laughs> ya halo ayah ya. ayah hati-hati di jalan nanti ketemu lagi main sepak bola alhamdulillah ya Hmm. Hmm. Hmm. nah Hmm. Hmm. Hmm Ngendek TV TV Aku jadi ngendek TV Aku bubu oh, oh. TV nebar bertangi hmm. Oh deh Paling lagi ngomong ngono paling cuat-cuat ngono. Geru. Ada ibu. Ganda yun daw lang. Ganda yun daw lang. Ganda yun to daw lang. Ganda yun. Bim, bố con muốn nhau với Michael, Michael Bim. Bim. nhau vào trong anh kia. Hello. Tuane ayahmu kowe. ya. <laughs> Eh, eh. Hai. welcome.